Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita kembali semula dalam Agent Ali Reaction Safriak episod yang ke-12. Kita dah nak sampai ke finale satu lagi episod. Ini adalah episod 12 season 1 episod 12 tanpa buang masa. Jom kita teruskan cerita ni. Di episod lepas aku minta maaf Rizwan aku ingatkan kau jahat. Maafkan aku. Tapi boleh jadi ke helmet tu? Ya. Yeah. Uh, Udo turun padang. Ya. Yeah. Takkan dia tak boleh relay ke pasal mind control? Kan? Oh my god, mission sebelum ni apa benda siap General Rama? Kau tak analisis ke mission sebelum ni yang Aaron tu boleh buat mind control punya helmet? Ya sebab nak pisahkan kan. kan? HQ? Oh. Ooh. Tapi nanti Iris dapat kat tangan yang salah lah. Ah, Dah masuk dah eh. Uh, dah masuk dah. Dia orang betul-betul nak Ali ni. Disable. Wah, dia guna perisai. Bunker? Ya, dia orang bukan nak protect Ali, dia orang nak protect Iris kan. Sebab benda tu memang penting gila. Oh ni laluan ke bangka ke? Ejri Satu lawan tiga Eja Rizwan Kecemasan kan ha. Titanium Ooh. Oh siap ada guard lagi oh, Robot lagi Ya first time kita nampak apa defensive robot yang tu kan. Yang high tier punya. Ah! Masalahnya Uncle Bakar masih lagi dalam penjara kan. Oh Uno pun datang juga. Ah, yelah kan. Semua turun. Oh ni tadi? Ah, armor robot yang baru. Okay, robot ni settle, senang. Macam dengan robot besar ni. Slow lah pula kan. Oh, boleh tahan. Oh. Mesti robot juga kan. Macam tu je. Kau tengok betapa kuatnya. Tres. Oh banyak lagi robot ni. Paling last lah. Eh. Oh, kira robot ni sama dengan robot tu. Robot yang tadi tu. Microphone. Dia nak bagi tahu satu saya beraya. Oh, asyik. Interrupt. Dapat ke tak signal tu? Harap-harap dapatlah. Oi, satu lawan tiga weh, lawan empat sebenarnya. Dia pulang balik. Soundtrack sedap. Oh, sebelah tangan je boleh pakai. Oh, kena kontrol dengan Uno. Nampak macam mirror kan? Aku sih tak nak cakap teori aku. Aku rasa tahu siapa. Tapi aku takut salah pula. <laughs> Woo! Dua-dua tangkas weh. Ui, dia elak macam tu je eh. Oh, simple. Ya. Dia punya kulut hilang-hilang. Sama kan, eh, mirror move kan, eh, lebih kurang. Ya aku rasa aku bagi tahu lah teori aku. Aku rasa dia ni mentor dia tak mati kot waktu kat power plant tu. Sebab tu mission semua related dengan power plant tu kan. So macam mana dia boleh tahu pasal Azurium apa semua kan? Tapi kenapa dia nak balas dendam? Kenapa dia tak berhati ke apa? Oh dapat kena. Ha! Huh. Kan, kan, kan. Kau kan belajar yep. aku. Woo! Mentor dia. Jin? Ya. Bekas. Yap. The Battle of Invisio. Invisio user. Best Apa? Tok guru lawan anak murid. Oh, cuma sampai sini ke? Oh, cuma boleh hantar... Apa? Maklumat. Oh, dia nak bebaskan bakar. Tapi macam mana? Tak, tak. Okey, mana power ni? Power ni sambung ke mana? Security. Oh, maybe dia marah pasal tu kan. Protokol tu. Protokol gegas. Oh, lain ke cerita dia? Tak ada letupan? Tak ada letupan? Ha? Itu itu daripada perspektif je lah. Kalau dia lawan pun dia kalah ni sebab 4 orang kan. 5 orang. Kenapa? Override mode. Hmm. Aku akan gunakan iris untuk mengambil alih mainframe mata. Hapuskan ketua-ketua teras dan semua pengikut setia mereka. Ya, sama jahat juga dia nak kontrol ni lah mata. Ya, pakai override mode. Lagi scam dua plan dia. Ooh. Ada idea ke doktor? Tapi kalau dia hmm, Kalau separator tu fail Asingkan iris dia mati kan Sebab sebab dia sing dengan brain eh. Ni je lah key dia sekarang ni. Override mode. Ya Ali, let's go. Macam mana dia nak activate, tak boleh paksa kan. Dia kena brainwave, dia kena max. Ah. Supaya dia adrenaline dia kan. So dia boleh override mode Dia kawal robot tu Join dia sekali Tapi kita kena ingat kat sini eh Power consumption Harap-harap Ali boleh bertahan lah Tak kisah 5 minit ke 10 minit Kenapa? Oh, jam. Kenapa? What the heck? Maaf, Ali. Saya sebenarnya tak nak buat begini. Ha? Huh? Tapi sebab kamu dekit. What the heck? Why? Oh my god! Banyaknya orang dalam. Scarlet. Oh, daripada awal lah. Dia juga yang kali pas tu. Siapa sangka kan macam mana dia orang boleh tahu pasal override mod apa semua kan? Dia yang interrupt. Dia yang disable ni. So that Ali tu kan, Pergi depan lah. Boleh perangkap. What? Cepat. Pisahkan Banyak sangat betrayal. Weh, outro jadi lain, wey! What is this? Weh, outro jadi lain, wey! Duh! Itulah dia. Episod 12 episod yang gempak. Makin lama makin gempak. Alright, seperti aku jangka, teori aku betul lah. Mentor tu, mentor kepada Rizwan adalah Uno. Lepas tu ada lagi satu rupanya orang dalam. Iaitu profesor yang aku tak ingat nama dia siapa. Profesor perempuan tu Scarlet. <laughs> Aku tak tahu nama dia apa. Okay. So macam mana sekarang ni? Ali solo je kat bawah tu. Semua dah turun. Apa instrumen yang helmet tu pun dah ada kat bawah. Adakah Iris akan dipisahkan? Kita kena tunggu next episode lah. Untuk finale season 1 So kalau korang nak kalau, kalau suka dengan video ni Aku tak boleh Aku tak boleh cakap dah Terlalu hype Korang boleh like Jangan lupa subscribe juga Kita akan jumpa untuk video last Untuk season 1 episode last Agent Ali Di video akan datang Kita jumpa lagi Assalamualaikum Dan Bye-bye Aku suka outro dia bertukar weh Serius